Buenas tardes amigos, mi nombre es Jorge Valparda, yo soy ex funcionario de la Embajada de Estados Unidos y tuve el gusto de poder hacer el viaje a Ruta 66 con un grupo de 39 motociclistas uruguayos. Eh, ustedes me dirán, yo les voy a mostrar acá esta foto, eh, que supuestamente, ¿quién es ese señor que está acompañándome? Bueno, ese señor es nada más ni nada menos que Willie G. Davidson, es el sucesor que queda ahora de Harley Davidson en Estados Unidos. Es el número uno. Y nos encontramos en Punta del Este y ahí, bueno, hablando una cosa y otra, le dijimos que íbamos a hacer la ruta y nos ayudó, si ven ustedes que en la mano nuestra hay un flyer, nos ayudó a promocionarlo. Un espectáculo de, persona y después este, también él tiene un museo muy importante en Milwaukee, Wisconsin, que muchos de los que fueron del grupo fueron a verlo y se encontraron nuevamente con él. Bueno, esto era el arranque, pero ahora quería contarles un poco sobre la aventura y cómo se inició todo esto. Éramos un grupo de 39 personas prácticamente desconocidas que se organizó acá a través de una agencia de viaje eh, y la idea en común era hacer el viaje a la Ruta 66. Bueno, lo voy a hacer corto porque esto da para hablar horas y horas y horas, pero por lo menos para interiorizar y ayudar a los que tienen ganas de hacer este viaje, ya sea en moto o en auto o en lo que sea, que realmente vale la pena. Nosotros lo hicimos en 39 motos, eh, acompañada de dos coches, que bueno, que fue todo lo que eh, en estos 15 días eh, recorrimos prácticamente, les voy a mostrar acá, salimos desde Chicago, Chicago, Illinois, recorrimos todo el, camino este que ustedes ven acá en rojo, que yo lo tracé, llegando hasta Los Ángeles, California, donde está el Santa Mónica Pier. A través de todo este camino tuvimos la chance de recorrer nueve estados distintos, ¿ah? que se arrancó en Illinois, tocamos Missouri, una parte de Kansas, bajamos a Oklahoma, cruzamos eh, Texas, acá en la ciudad de amarelo Nuevo México, después seguimos, entramos en Arizona, que acá está el desierto de Mojave, después fuimos a Nevada, donde por supuesto que viajamos a Las Vegas, y después terminamos en California, que era donde nos estaban esperando incluso autoridades, un ex embajador nuestro, eh, como que se había completado toda la Ruta 66. Es, la verdad que es un viaje realmente maravilloso. Eh, les voy a dar un pequeño raconto de cómo se inició. Este, y bueno, es muy difícil contarlo en 15 minutos lo que vivimos en 15 días. Pero eh, realmente me pongo la mano en el corazón y digo que cada vez que veo o veo las fotos que están apareciendo acá y miro lo que se recorrió, eh, hay que hacerlo y no, no, solo con mis palabras, este, eh, cubrirían, no sé, cinco minutos de, una salida de acá. Todo empezó que llegamos a la ciudad de Chicago con el grupo, un grupo se había ido antes de unas ocho o nueve personas al museo de Harley Davidson donde estaba el señor Willie G. Davidson Ahí cenaron todos, vinieron muy contentos porque los había recibido y nos juntamos todos después en Chicago. ¿Dónde levantamos las motos, que eran todas rentadas? Las motos eran 39 motos y dos vehículos, dos coches. Eh, las recogimos acá en la ciudad de eh, Springfield, en Illinois. Y de ahí, en Springfield, tomamos en camino para Missouri. Eh, ¿Qué pasa? En la ciudad de Rolla cuando nosotros armamos este viaje, ya nos habíamos encaminado en ponernos en contacto con un señor que se llamaba Gino, que es de la Motorcycles Missouri Association, que nos dijo, cuando sabía que veníamos para acá, él dijo, bueno, yo me junto con, mi grupo, que eran como 20 o 30, y los encontramos tal día, a tal hora, en tal lugar. Le digo, bueno, va a ser muy difícil porque eh, llegar ese día, a tal hora, a, a Missouri, entre medio de Missouri, y y Oklahoma o Kansas, eh, lo logramos. Nos juntamos, este, eran como 30 personas, más los 30 nuestros, la verdad que era maravilloso ver rodar, enseguida él dijo, bueno, usted acá, acá, acá, acá y acá, y nos dirigieron todo el camino hasta la ciudad de Rola. En Rola tuvimos una charla, una cena juntos, que intercambiamos banderines, la verdad que fue un espectáculo. Al otro día salimos y llegamos hacia la ciudad de Tulsa, en Oklahoma. ¿Qué pasa? En la ciudad de Tulsa, Oklahoma, estábamos echando nafta en una gasolinera, era temprano. ya se ve por acá, mm, digo, hay un lugar que dice Texas, y de repente el día anterior, en camino hacia acá, en camino hacia Oklahoma, había visto, había pasado un tornado, que realmente pasamos a unas cuadras de la ciudad y es como se ve en la televisión, todo destruido, los autos volados, los techos de las casas, la verdad que nos impresionó. Eso fue el día anterior y cargando em, en Tulsa combustible, eran las 10 de la mañana, una cosa así, y una persona viene y nos dice, ¿ustedes escucharon el noticiero de lo que dice? Digo, no, ¿qué dice? Bueno, que vienen unos vientos como de más de 120 kilómetros, que es la cola del huracán, del, tornado del día de ayer. ¡Wow! Enseguida, con el guía, que es un amigo, Víctor, que tiene una experiencia brutal este, de haberlo hecho no sé cuántas veces este camino, dijimos, bueno, que la gente se ponga el equipo de agua y nos vamos para allá. Teníamos que ir hasta la ciudad de amarelo en Texas, y quedaban ciento y pico de kilómetros. Esos kilómetros, bueno, era como que había que seguir la línea recta en la autopista, había, ahí no había ruta 66, hubo que agarrar la autopista porque era dale, dale, dale, y las motos iban a, 100 millas, casi 160 kilómetros por hora, lloviendo, una lluvia imponente con un viento este, terrible y le dijimos a la gente, bueno, en tal entrada hay que entrar a la derecha, porque si siguen se pierden. Bueno, esto aquí siempre pasa, Murphy no descansa, cuando llegamos a la entrada, todos doblamos y cinco o seis siguieron. ¿Qué pasa? Esos que siguieron, bueno, nos juntamos un minuto con el guía y dijo, yo sigo Jorge para allá y tú te vas con ellos al Hotel de Amarelo. Un viento que la verdad que daba miedo, porque incluso nos decía el guía que ya tenía experiencia, que si llegaba a venir algo medio turbonado que dejáramos las motos, nos fuéramos a resguardar abajo de los puentes o en, las bocas de tormenta de la... Dijimos, bueno, eso sería una, una digamos, una, digo, bueno, pero por suerte no pasó. Llegamos juntos al hotel de Amarelo, Texas, ahí nos abrazamos porque nos fuimos a un Safe Heaven, a un resguardo abajo del hotel, y como a las tres horas llegaron los otros. Bueno, todos bien, de noche salimos, recorrimos. En Texas es muy lindo, les voy a decir que hay para visitar también el Cadillac Ranch, que por acá lo van a ver que son coches que están clavados así, hay 10 coches que están clavados. Eso fue un multimillonario, creo que se llama, eh, por acá lo tengo, eh, Stanley Marsh III, que era un súper potentado que como era la época de brillante del petróleo, compraban Cadillac todos los años y los modelos que iba dejando ya de un año a otro, los iba clavando en, en su terreno y eso fue famoso, un ícono famoso que hay unos spray que cada uno va y le pone los nombres, que el nombre de uno puede durar cinco minutos porque viene otro y te lo pinta arriba, o sea, que esa fue una experiencia muy buena. Ahí seguimos de Texas, que es todo plano, muy lindo, y pasamos al estado de Nuevo México. Ahí ya se ven las sierras, las montañas, todo. Una cosa muy, muy, muy interesante. Estuvimos en la ciudad muy linda para, para quedarse, en Santa Fe. Santa Fe tiene unas plazas de noche, una arquitectura bien estilo mexicano, muy importante. Y después seguimos rumbo a Gallup. Ahí estuvimos en Nuevo México varios días, incluso recorrimos este, varias excursiones y una fue a Pueblo Madrid. Pueblo Madrid fue donde se filmó la película Wild Hawks, la de John Travolta. Ahí nos pusimos, entramos a la misma cantina, nos pusimos en el mismo lugar, y bueno, pensar que acá habían hecho la película. Pero todo, todo muy bueno. Ahí el grupo siguió, por ahora sin ningún, sin ningún percance, y fuimos entrando en el estado de Arizona. Arizona hay dos ciudades que realmente son muy recomendables para, para, para poder ir. Uno siempre dice, voy a Estados Unidos, voy a, Miami, voy a New York, voy a California, San Francisco, pero hay que visitar el interior de, digamos, de Estados Unidos, estos estados que yo estoy mencionando, porque hay ciudades pequeñas, por ejemplo, como esta Flagstaff y William. Flagstaff es una ciudad universitaria de unos 20.000 estudiantes, que es un centro de esquí en invierno. Es maravilloso, la verdad que hay que estar ahí y uno nos piensa que está en Europa. Después ahí nos quedamos, este, bueno, recorrimos toda la ciudad, por supuesto, y fuimos a William. William era una ciudad también muy interesante que teníamos planeado. Cuando llegáramos a la ciudad nos estaba esperando la policía este, y realmente eh, varios patrulleros, digo, ¿esto qué es? Los teníamos que seguir. Y ahí se hizo eh, un camino que no recuerdo bien cómo es que se llama, el camino del loop. Eh, da la vuelta a la ciudad, pero con los patrulleros adelante y atrás, y en las esquinas era, parecía una fiesta patria, toda la gente aplaudiendo y con bandas. Nos estaban esperando a nosotros, porque era la novedad de que venían 40 motociclistas, fue espectacular. Y de noche nos llevaron a conocer un pueblo, digamos, este, cowboy, que el alcalde, el alcalde de Williams, era el dueño del pueblo, vestido con cananas, botas, vaqueros, gorro, pistolas, este, y era todo un pueblo de cowboy que hicimos, bueno, música de, cowboy y esto, el otro, cenas, este, cárceles que se pusieron todos dentro de las cárceles, después les cerraron con llave, espectacular. Ahí seguimos ya eh, dejando este camino y nos íbamos internando en Nevada. ¿Qué pasa? Ahí, eh, antes de, entrar al territorio de Nevada, bueno, vemos lo que se ve acá, que es una foto del Gran Cañón. Esto es espectacular. Esta es una cosa que uno está ahí y parece que fuera una mosca en esta inmensidad de cosas. Y también fuimos a lo que es el bosque petrificado, que vale la pena verlo, que son cómo quedaron los árboles convertidos en roca después de tantos miles de años. Para llegar a Las Vegas teníamos que atravesar, nos dijo el guía, un desierto, que es el desierto de Mojave. Ahí eran cinco horas de desierto y había que llevar como cuatro o cinco litros de agua, porque dijimos, se deshidrata, era tal cual. Uno iba un promedio de temperatura de 50 grados y la verdad que eh, el agua la tomábamos caliente, pero había que hidratarse. Hasta que lamentablemente en un momento uno de los que iba con nosotros, un amigo, tuvo un accidente en moto y bueno, ahí se complicó este, porque hubo que llamar al 911, vino la policía, vino la ambulancia, los bomberos. Él tuvo que dejar un poco lo que era la seguida del grupo, ir a un hospital y después el grupo siguió. Pero por suerte no tuvo eh, mayor trascendencia y pudo encontrarse con nosotros más adelante. Llegamos a la famosa ciudad de Las Vegas. Ahí, bueno, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Eh, cada uno hizo un poco su vida Tres de los matrimonios que iban con nosotros se casaron en Las Vegas, fueron una de las capillas que se casaron en Las Vegas y de noche, bueno, se alquilaron limusinas y salimos todos a festejar. Este, la verdad que fue algo muy lindo. Y al otro día eh, fuimos a conocer la eh, concesionaria de Harley Davidson en Las Vegas. Yo ya había estado varias oportunidades ahí, es inmenso, para darles una idea, es como, no sé, un, galpón de, de 3, 4 mil metros, pero donde arman las motos, este, tienen mantenimiento, bueno, nos recibieron con bombos y platillos, con desayuno, fue muy buena, la verdad una linda experiencia. Y de ahí ya el viaje se nos sentaba acortando, terminamos en la última ciudad del recorrido que era este, Naperville y recorrimos, compramos algunas chucherías y fuimos directamente a la eh, ciudad de Los Ángeles, donde teníamos que llegar al Santa Monica Pier que nos estaban esperando las autoridades, eh, el alcalde, estaba el embajador Baxter, que también era uno de los anfitriones, para entregarnos un certificado de como que se había completado la, ruta 66. Este, y bueno, llegamos a las 12 y media de la tarde. Un tráfico espectacular. En mi vida yo había visto, bueno, el que fue a Los Ángeles sabe lo que son las autopistas y guiando 40 motos no es fácil. Bueno, llegamos todos sin ningún problema. Eh, y el embajador tuvo la idea de decir, bueno, los invito de noche a, mi casa, a una recepción. Dijimos, bueno, pero ¿qué pasaba? Desde donde estábamos nosotros con las motos hasta el hotel que había que hacer el check-in, eran 45 minutos, en un tráfico imponente, que nos costó como una hora y media. Entonces yo iba pensando, digo, ¿cómo hacemos para volver de vuelta para acá, que vivía cerca del embajador, y de vuelta después de noche para regresar? Digo, no me va a venir nadie. Y se me ocurrió de repente poder alquilar un ómnibus. En el hotel alquilamos un ómnibus, cada uno puso un determinado dinero y cómodos, tirados para atrás, fuimos, pasamos una velada espectacular en la casa del embajador, nos dio unos diplomas, intercambiamos este, banderas, eh, se quedó recontra feliz y nos volvimos en el ómnibus para la ciudad de Los Ángeles donde estaba el hotel. Ahí este, nos entregamos las motos el otro día de mañana nos quedaba la tarde libre porque al otro día salimos para Montevideo. Y se nos ocurrió hacer un city tour, muy recomendable el que, viaje, donde recorrimos este, todo lo que es la parte de Hollywood, eh, la casa de los famosos, los restaurantes de los famosos, eh, también entramos en Beverly Hills, en esos barrios privados, y terminamos en Rodeo Drive. Rodeo Drive es donde están todas las marcas número uno, este, Dior, Gucci, eh, eh, Pierre Cardin, o sea, todo lo más caro está ahí. Incluso hay una deuda que un amigo de los que iba con nosotros en el grupo dijo, le voy a regalar un, esto es una deuda, un, algo para mi señora, si me deja venir en otro viaje. Y entró en Louis Vuitton y salió con una bolsa así. Nosotros dijimos, este, bueno, le habrá comprado una... era la cartera, creo que no era más de esto. Y bueno, ahí todo el mundo, a ver, a ver, ¿qué compraste la cartera? ¿Cuánto te salió? Mostró la factura, 2.000 mil dólares. no queríamos morir. Y bueno, eso es un poco para darles una idea de, los costos que hay ahí, eh, qué dinero que se mueve, vehículos, la construcción, este, pero la verdad que es muy recomendable. Eh, bueno, eh, no quiero seguir entreteniéndolo más porque digo, esto da para hablar horas y horas. Al otro día volvimos, este, la noche volvimos al hotel y bueno, y como dice este, todos los cuentos, colorín colorado, esto se termina, nos tenemos que regresar para Montevideo. Algunos siguieron visitando otros estados, pero la gran mayoría de los que viajamos este, nos vinimos al otro día. Eh, ¿Qué me quedó de esto? Es que hasta el día de hoy, esto fue hace unos años, eh, me acuerdo, veo las fotos, eh, todo me trae un recuerdo y lo volvería a hacer sin ningún problema. Tengo varios amigos, yo tengo un grupo de motos también que salimos y digo, algún día volveremos y lo vamos a hacer por las nuestras, este, que la verdad que vale mucho la pena y altamente recomendable, este, sea en auto, en moto o como quieran hacerlo, pero bueno, esa es mi experiencia y espero que les haya servido. Cualquier cosa se contactan con la embajada, este, que con gusto les van a dar información. Bueno, muchas gracias.